Helen yn reiddiol o Sir Fôn, wedi byw yn Aberystwyth am nifer o flynyddoedd tra'n gweithio i'r gymdeithas yn Ni wedi clywed lot o sôn am drefen, wel, oedd Helen yn gret am drio cadw drefen yn ei gyd. Um, ac nawr wrth gwrs, ac ers yni am ddigawdau wedi bod yn gwneud cyfraniadau holl bwysig a gwerthfa dros ben i fudiad yr urdd ac wrth gwrs i mudiad sgolion meithrin ac yn y de ddwyrain yn bennaf nawr. Felly croeso, diolch Helen Petino i siarad. Diolch yn fawr, Sian. Um, Mae'n nwy i chi gael cyfle jyst i rhannu chydig bach o profiadau. Um, croeso i swyddfa maes Albert sydd rownd y cornel. Um, Mae'r llawer un wedi eisoes wedi cyfeirio ato fe fel y swyddfa tan ddeiarol. Um, mae ar y cornel, rownd y cornel, os ydych chi ddim, mae'n werth mynd i edrych. Ti'n mynd mewn trwy drws, lawr y grisiau, um, a dwi am ddarllen darn allan o gyfrol uh, Gwylym Tudur, wyt ti'n cofio, um, darn allan harad sgwennu i ddisgrifio'r swyddfa. Roedd o'n lle rhyfedd. Oedd droedio'r grisiau tywyll, deau arogl tamp i'ch ffroenau. Ac wrth gynefuno a ddymheredd isar y seler, roeddech chi'n gwybod eich bod chi yn swyddfa Cymdeithas yr Iaith. Deau'r unig lygedyn o oleini drwy chwater ffenest oedd yn lefel ar gwter. A'r unig olygfa a gaid oedd sgidiau pobl yn cerdded heibio. Doedd y tân trydan byth yn cynhesu'r lle'n iawn, dim ond yn ychwanegu at yr awyrgylch mwll. Fydda gwres byth yn treiddio i'r paradwyddydd chwaith, a'r unig beth a'i cadwau rhag disgyn oedd cenedlaethau o bosteri ar ben i gilydd. Oedd oedd o'n dywyll, Oedd oedd o'n damp. Oedd yr offer yn cyntefig ac mae meddwl nôl i'r cyfnod yna wir yn neud i fi deimlo'n hen. Mae Fred di sôn am y teipiadur, lle o'ch chi ond yn gallu teipio un copi, ac os o'ch chi'n neud camgymeriad, oeddech chi'n dechrau eto. Y dyblygydd oedd yn tasgu inc i bob man wrth troi yr handel. A pryd hynny oedd eisiau copïa adroddiadau, uh, cofnodion senedd, i, a postio nhw allan. So oedd y pedwar peth oedden ni'n dibynnu arno fo, oedd y teipiadur, y dyblygydd, amlenni, sgwennu amlenni, bob tro oeddech chi eisiau postio rhywbeth, ac wrth gwrs y ffôn. Dyna'r offer oedd gyda ni. Oedd oedd yn gyntefig, ond oedd o'n gyffroes hefyd, oedd o'n gyfnod gyffroes Oedd y cyfleoedd oeddwn ni'n gael i eistedd a trafod, a cynnal cyfa oedden ni'n cynnal cyfarfodydd yna, um, pawb yn eistedd ar ben i gilydd ar y desg, a dim llawer o gadeiriau yna. A dwi hefyd yn cofio byswn i byth di gallu wneud y gwaith o'n i'n trio wneud fel swyddog gweinyddol heb gefnogaeth yr aelodau lleol, y gwirfoddolwyr, aelodau'r Senedd oedd yn ymuno, bob tro oedd yn isio postio'r tafod allan, isio sgwennu am lenni anfon at yr aelodau, oedd o yn gyfnod cyffroes. O'n i'n lwcus, fe es i ond yn gweithio yn y swyddfa tan ddearol am ryw dwy tair mlynedd, ac wedyn fi geithio ni gyfle i symud pen pella'r prom i pen roc, a mae pobl eraill yn mynd i siarad um, am y swyddfa yna yn benodol, ond dwi yn cofio y gwahaniaeth I ddeud y gwir, dwi'n meddwl bod y swyddfa, y stafell yna, chydig bach yn rhai na'r stafell lawr y grisio, ond dwi am talu diolch mawr i Tegid Dafis fan hyn, achos oedd Tegid wedi adeiladu silffoedd, desgiau, cypyrddau, fel bod ni'n gallu symud y ffeiliau gyd draw a, a bod yn drefnus. Um, ac wrth gwrs erbyn hynny oedd gyda ni defnydd llun copïydd hefyd. Mae'r oes wedi newid gymaint. Dwi yn cofio gweld teipiadau trydan yn cyrraedd, peiriant ateb ffôn, um, ac wedyn uh, yr cyfrifiadur wrth gwrs. Um, oedd yn cymryd lot o amser i arfer ag o, ond yn y diwedd yn sylweddoli bod yn arbed lot o gwaith sgwennu ac bod chi'n gallu cynhyrchu lot o well. So, mae'n gyfnod da ni gyd eisiau cofio, ond fel mae Cai eisoes wedi dweud, beth sy'n bwysig nawr ydy bod ni'n edrych ymlaen i'r 60 mlynedd nesaf. Dwi'n hynod o ddiolchgar am y cyfle i fod yn aelod o Gymdeithas yr Iaith a dwi'n ddiolchgar i bawb sydd wedi'n dal yn ymgyrchu. Dwi'n ddim yn chwarae rôl um, llawer o rôl yn y gymdeithas nawr, ond dwi'n ce yn cefnogi popeth dych chi'n neud ac yn ddiolchgar i bawb um, am, am y gwaith dych chi'n neud. Diolch yn fawr iawn.